Eh, no, no, pero hay como unos mensajitos ahí de, presidente. Ah, sí, de su hija. Ah, ay, Claro, mediante la cuenta de ella de Instagram, ella le puso un lindo mensaje a su papá, donde dice, <laughs> felicidades, papi, qué orgullo ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me falten tus consejos, te quiere tu muchachota. Eh. Buen mensaje, buen mensaje. Chachota. Chachota. <laughs> Chachota. ¿Estarán solteras las hijas de Abinader? Eh, no sé, ni me interesa saber eso. ¿no? <laughs> Tiene unas hambre mujeres, mi hijo. No, no, preguntando. Ay, ¿Cómo hambre de mujeres? Pues, eh, eh, ¿Y cómo es? No, pero eso pregunta. Veo cómo me ah, saborea los labios. ¿tú pues, Ay, ay, un <laughs> eso preguntando. eso preguntando. Para mí, la como de la farándula, más, están solteras allá. Yo creo que una tiene novio. No sé si es la del medio, pero... <laughs> no, no, pero ese novio está <laughs> complicado. Ese novio no puede ni... Tú eres loco, ese novio... Tiene, los piques que tragarse, lo tiene que tragarse los pique. No, no, ese hijo Siempre hay seguridad de confianza que es que lo mandan con la muchacha. Y ese eh, siempre anda con... Lo de la cual... Y va, acá, muchachito, cuidado. Mira, eh. No, pero ese novio de, supuesto novio de ella, tiene que ser un hijo de un funcionario o algo así. No, cuando viene a Tiene la alta élite. ¿eh? Sí, pero cuando viene no es tan rico. Si no, tú sabes, No es un delivery, tú ves. Eh, de apellido, pero hay, hay, mira, hay personas que viven bien, no son ricos. No son ricos. Para llegar a esa élite de ellos, ¿tú ves? Sí. Entonces los taques chamaquitos lo están colando. Para ese cumpleaños va a ir de Boquinari. <laughs> Entonces, ¿qué tú le puedes regalar? Yo le llevo un aguacate, presidente. Y yo me, <laughs> un aguacate. Yo el número, el presidente. ¿no? vea, vea, eso es lo que hay. aguacate, un racimo de plátano y se lo come. Vea. Claro, no, vea, vea, eso fue yo no tengo más nada. ¿Qué usted quiere que yo haga? No, y es bien recibido. Claro, bien recibido. Pues ahí tienen todo. no puede tener ese hombre? Claro. Claro. O sea, que de llevarle al presidente un rol, es una vaina no, así. No, tú si lo llevas un rol, va a ser un, detalle común, porque cuando viene a ver tiene eso. Es mejor llevarle eso un aguacate, no, una claro. no que no ya, No, no sé qué le llevaría yo. De aquí para allá, si yo fuera el nuero, la alfombra que ponen en Bonao, eh. vaya, para que usted ponga los pies líder. claro. <laughs> No, porque él tiene todo. ¿Y qué le voy a llevar? Un Tesla de lo que él tiene, un carro. Él no puede, no. Eh, no, no le... llevo esa alfombra, vea, para cuando usted esté medio jariñado. Lo que cuenta la intención con la que se lo lleve. Claro. Porque como dice gente tiene de todo. Y los piques tragarse. No, una galleta a esa muchacha, ¿eh? O, ojalá y los cabellos. Hmm. un, bobo. Porque no salen sola aparte. No, no La han visto eh, y eso con más seguridad que él mismo porque son muchachotas. Me dijo que son sus muchachotas. Muchachotas. ¿Eh? No, y son muchachotas, ya están grandes.